लोग समझते हैं कि मैं घमंडी हो गया हूं बदल गया हूं इग्नोर करने लगा हूं लेकिन ऐसा नहीं है बस मैंने लोगों के पीछे भागना छोड़ दिया है लोगों को समझना छोड़ दिया है अगर कोई बात करे तो ठीक और ना करे तो भी आई एम ओके